se siente? Oye, me siento bien, estoy, un poco cuadrado con este traje, pero tú sabes. Un rapero en la, funda la ¿Qué tú piensas? No, eso es bacanísimo, me siento bacanísimo por la invitación. Estamos aquí, tú supiste, niño. Tú dale ese premio, ¿a qué se lo dedicas? Al movimiento urbano, el movimiento, el movimiento de ese premio, pues, hay que se lo gane, tiene que dedicarse al movimiento urbano. ¿Qué tú opinas de lo que ha hecho la siento últimamente, una tiradera, y ahora está químico, y te está tirando hasta ti mismo, tu ramblimazo, el lápiz tu El lápiz es bueno, el lápiz es lo bueno, activo. Não, No, no es necesario. No es necesario. Gracias, Rochi.